This is Team Bartolome. bakit siya? Idol! Ako'y sa beauty mo Napakatindi sa tingin ay akin kung ano ang gagawin Halos magpandaguling sa kapitingin Ganyan sa akin Kaya This is T. Bartolome J Booby Remix. Booby Remix. Info TV. Nako TV Non-stop ang hatawan pagkasama ang Sandungaw Mix Club Powered by DJ Bubi